Кандидати од Украина, Германија, Словенија, Турција и Бугарија во првите три дена се пријавија за студирање на некои од 12-те факултети и три академии при Универзитетот Гоце Делчев. Странските студенти напомена вчера дека кај нив првиот, вториот и третиот уписен рок се отворени и имаме така еден континуиран а, пристап и прилив нивен. Странските студенти полека го препознаваат Угада како квалитетен универзитет во овој регион. За УГД разбрах од За УГД разбрав преку интернет и дојдов овде да се запишам. Многу ми се допаѓаат студиските програми. Сакам да се запишам на стоматологија. Го разгледав градот и мислам дека е многу добар за студенти. Личи многу на студентски град. Имам доаѓано порано пред да ја донесам одлуката да се запишам многада. Имам и други пријатели од Бугарија кои учат овде и кои ќе учат во иднина овде. Решенијата за прием на кандидатите ќе бидат објавени на 22 август, а запишувањето на примените кандидати ќе биде на 25 и 26 август. По завршувањето на уписот ќе биде познат бројот на слободни места за вториот уписен рок, кој е од 27 и 29 август.